поздравляю, нас тримаємо ще так тури. І кличемо от врата. Врата. Ось врата. Замарка до останній оцінки. Ось що це. Нормально що все. Все в мене разі бойто мається. Дюс е, 14. Піта болесна. Я запрошую. Монтер. neki lupi, eh, ono, drugi Halo. Evo vam ljudi moji. Evo vidite. Tu su moje stvari na kompu. Koji je specifika? Eh, jastup. Torba nastuđite mi slušalice za Android telefon i tako. To jest za, mislim, iPhone telefon. Kutije. Evo šta je kutije. Sad ću ovdje. Evo šta je kutije. Evo neki dojski tako što imam siste. Parfum krenemo u drive. najjača stvar koja vode je Force. Gledajte ove. Nemojte misliti da pušim, ne Tu su čiče. ovo, gledajte ovo, baterija, neka. Ja, Evo vidite, grafika, hard disk, jedan terabajt ovo, eno mogu slušalica ništa. Nema mi i ovdje ove CD-ovi neki tabore. Ključe neki od, kuće. Još jedan ključe od podruma. Ključe je od glavnog sprata. Ima neke patrole, ili za pucanje nešto. Ovo zvučnik. Zvučnika, pusti muziku na TV, ovo sam na TV zato što je crklo. Bugatti, Mosjeroti. Uj, ja vam spuca telefon. Evo vidite ljudi, ovo imamo ovdje. Otvori na znači TV Boži kalendar. Ovo sad je pita bolje džame neke. Evo su moje stvari. Evo najbitnija stvar, utičnica. Ja, vidite li je ono najbitnija stvar koju imam u sobu. Evo sad ću pustiti ovu. Vidite ljudi sad. Vidite. Ne cijelo. Ako ćete da ovo bude upoznan, da s snima vide na ovom kanalu. Like i sub ali želite. ovo je neki praša, pita bolesna. Spočavuče ne pokazivati, evo radi smo čara pita. Čiviđe, ovdje neki prekujači, kaj bolesna. Ovdje Dobro, neki burovi, neki tepi. Ovdje, ovdje, ovdje, ovdje. и навіть рут від Tenderroot. Забули від специфікації компа. Зараз. Модельні специфікації. Я умею эти спецификации. Это. Я вам не я No, my ne znam zvali, ja. Evo ste slušalce. Sad ću vam Vidite kako to iz moje perspektive kad ja Evo iz moje perspektive. Tako ja game vam kad se očenim vam. Ovdje ljudi, na A ovdje, a, onaj, na ovom Evo piše Speedlink. A možda zbog forsa, ne vidite. Godite kao miš. I tasti, tastura. Znam s koji jeba, a Windows. Znači, neki usrani Windows koji izbogite nas. Znam se šta se koristi, budi moji. Neki pita Boga. ne, neki... Caps. I e non riuscirò a rivolgermi.